Всім привіт! Це третя частина Remember Me. Ми маємо попасти в якийсь там бар. Так що йдемо далі. Так. Що тут нічого у нас? Нічого. Так. Є. Так. Ну це ми зараз быстренько розберемося з цими гопстопами. Ой. дико. Так, я забуваю вічно ухилятись від цих що з окликами. Так, шо 9, вы достигли порога ОПП и сможете открыть новые приемы. Каждый раз достигая ОПП, вы получаете возможность открыть новые приемы. Дивимся. Лаборатория связок. У нас появился. Нелін хватает ОПП. Чи як це, чи ОПП. Блять, что за долбоебство. Чтобы открыть новый прием. Придумайте, как можно использовать новый прием в более длинных сильных связках. Я тими длинними зв'язками не дуже користуюся. а Оці прокачувальні такі я люблю. Де їх можна ставити? Ні, нам спочатку тут треба перемістити зліва. Як це? Ще раз, ще раз назад. Блін. Короче, я ничего... А, можно, блядь, вот. Теперь мы его можем вліпити в силовий цей. Ну, поставимо сюди. Залазь. Ой, аптечку забыл взять. О, гарні дуже кадри. Тільки як наверх попасти, ага, по кондиціонерах. Ну пішли. Слухай, це як Чоловік-паук. Так замітив, що Чоловік-паук це такий канон в усіх персонажей. Він він потній всюди. Тобто його основа є в будь-яких персонажах. Що це за свої серед своїх, а ні, це вже щось нове. Куда ти отим патиком? Та ж уб'єш. А це що? О, це главарь банди. Ну, ми його зараз різко, тако легонько не дихаючи навіть. Це в нього хвороба Вітіліго називається, так? На сонці перегрівся, чувак. Не скоріше він спає бень-бень. Давай. Ну так я роблю. О. Давай. Нічого страшного. Це поки що вони ще легенькі, а що далі буде? Та ну давай уже добий. Ага. А, він збирає від них силу, коротше. Живодер намного дней пока рядом с ним другие лепри, так что сконцентрируйтесь сначала на них. Короче, треба їх повбивати, а тоді ми зможемо його добити. Ні, його ми не зможемо бити, вс- то смислу нема. Є, ще чуть-чуть. Тікай. Ой, та це тут зараз смерть мені буде. Давай, що ти ховаєшся? Щось дуже довго це все тут відбувається, треба якось поскорше з цим розібратись, Уже надоїло. Той урод ще не хоче злазити, сволоч. Давай вже. Чекай. Вже так мало жизни, що вже екран підглючили. Тепер ми можемо з ним розібратися. Головне відкачати себе швидко. Жизні є. Ще разок. Є. Так, по-любому десь скоро має бути аптечка. О. Ліпри це є горожані. Тільки вони ріпси краще звучать. Куда тут? Вот я бачу кран. І що це? А, це ми зараз на це маємо залазити. Елементарно все. Оплазимо по кругу, давай. Так, надіюсь нам повезе на якусь аптечку, що нас відкриють. Так. А як це тут закрили? Оу, що так тормози? Щось дуже довго. Цікаво, хто це зараз відкриє. Робот? якийсь дрон, короче, розпаяв то все. А смисл було. Цей меморайс у них та як у нас Приватбанк на кожному повороті. О, ще одна картина Бенксі. Щось якось дуже засрано, але все одно гарно. Телевізори прикольні, до речі, дивно, що у нас мало такого є. А якщо є, то там якусь херню крутять, не цікаво. a floating market to that warehouse. It's a shortcut to Tommy's bar. Так, Треба все подивитись, Там по-любому щось є таке, що можна взяти. Ні, нема. І сюди пригнути. А можна тут. Треба провірити і там, і там. Так, значить то лише один шлях. Стоп. Да. Тут все стандартно, лінійно. Вниз. Да. Вот и аптечек. Е. Yeah. Так, что у нас подсказки? Это еда? Фу. Гадотство. Ні, туди не можна. Я бачив, що там підсказка, але от я бачу, що підсказка нам не нужна. А, ні, підсказки показують де пластирі. На коло банок з рево. Банки з рево, вон там. Є. <laughs> А чого не перекладає те, що вони говорять? Ну я не дуже розумію. О. Роботи продають їду, рибу. Тут щурів їдять. тут що у нас? Нічого. Є, є. Ізвісні жителі Новопарижа. Я того разу просто це все не збирав і потім жалів дуже, бо там дійсно цікаві речі можна вичитати. І гра тоді стає цікавішою. Речі я можу вже повідкривати. Хто хоче, той може почитати. Де воно? А де воно? Може Ага, в кнопці. Дневник. Це не то. Історія Нового Парижа. Хто хоче, то і нажимає паузу, читає. Що ще є? Я просто вже... Не збираюся все читати, я потім собі окремо почитаю. Тут нічого, тут є щось. Хто хоче, той читає. На паузах. Добре, коротше, поки що закінчуємо, бо я і так вже тут наіграв кучу минут. До слідчого разу. Всім пока.